Sveiki mūsų kanalo žiūrovai. Labas, internete. Su jumis vyriška virtuvė. Šiandien vyriškoje virtuvėje Zukas Darius, turintis du YouTube kulinarinius kanalus. Sveiki. Tai ką dariau šiandien vyriškoje virtuvėje gaminsi? Darysim barščius. Nuvažiavo Zukas į Kubanę ir atsivežė dzukiškų varšių receptą. Varštukai supjaustyti, sušiečkavoti morką, keulės lajus, pasvilinta morka, pasvilintas e, cibulis, cibulis, žalias, blanširuoti pomidorai, šilbaravikiai, bulbos, kopūstas, jautina, brandas ir kumpis su kaulu, citrinos, česnako, žalumino, cibulio laiškai, e, krapas, e, petražolė, paprikos, juodas pipiras, druska, lauro lapelis, vanduo. pasidarysim riebalų. Pradžiai čia yra keulės lajus. Taigi išimam bus mum užkandėlė. Dedam svagūną. Svagūną pakepsim lengvai iki skaidrumo. Svagūnai gavo skaidrumą. Dedam morką. Ir barštukus taip pat. Darysim pastaravimą sauja mums visai suminkštės. Burokėliai pat minkštė. Išdedam. Dedam bulbas. Čia taukuose apkepė, ar ne? Taip, bet nedaug. Dedu po vieną, kad nečaldyt labai. Šiek tiek apskrūdinsim. Nu va, bulbos jau kaip ir geros. Išimam dedam mėsą. Čia yra sprandas su kaulu. Jautina. Čia kumpis va su kaulu. Jautina. Ir čia sprandinė. Pilam šaltą vandenį, virsim buljoną pusantros valandos. Nugraibom sultinį putas. Nugraibėm putas ir dedu svagūną su skūra. Jis duos mums spalvos ir morką Čia apkeptos morkos ir svagūnai. Padegintos. Pradėjo mum burbuliuoti ir, e, va matot, koks burbuliavimas, va toks jisai turi išlikti valandą laiko. Nedidesnis. Dabar uždengiu, bet pastoviai kontroliuosiu, kad burbuliavimo didesnio nebūtų. Praėjo valanda, pusantros, išimsim morką. Išmėsiu aš ją, jau jinai savo atidavė. Surasim svagūną, štai. Irgi išmėsim. Buljonas skaidrus, kai ašara. Mėsą išimam. Dedam kopūstą. Pavirsim apie 10 minučių. Dedam druską, dedam pipiro. Druskos dar uždėsim. Dedam lauro. Kaitinam aukštos ugnies, kol užvirst apie 10 minučių. 10 minučių praėjo, dedam bulves. dedam šilvarvikius. Pavirsim apie 10 minučių. Praėjo 10 minučių. Dedam pomidorus blanširuotus, dar dadėsim citrinos. Dedu, paskui išmesim tuos galus. Permaišom. Dedam puodą burokėlį su morkom. Sudėjom burokėlius, virsime apie 10 minučių. Praėjo 10 minučių. Dedam papriką. Taip, 5 minutės. Dedam mėsą. Atgal į puodą, kad pašiltų. Uždengiam 5 minutės. Padarė vyriškoje virtuvėje darius barščius dzūkiškus. Iš Kupanės regiono dzūkiškus barščius siūlo paragauti. Jau atrodo skaniai. Spalva tikrai gera. Nu kaip atrodo? Barščiai skanus. Labai. Sveikinam. Tau pavyko, ačiū tau labai. Ačiū tau šitą patiekalą. Prenumeruokite vyriškos virtuvės kanalą, ateikite į Facebook grupę. Pasaulio patiekalai gaminame Kazanę ir į grupę mano patiekalai. Prenumeruodami nepamirškite paspausti skambučio, kas primintų apie naujai išėjusius video, o taip pat galite peržiūrėti Dariaus, kuris turi du kanalus, vieną rusišką Gatovicų Sibedomą ir mano patiekalai YouTube kanalą, taip kad ten irgi galbūt rasite kažką gero. O dabar visiems kanaus. Laukiame jūsų mūsų kanale. Iki. Iki. Ata.